Seu top de novo, chat. Cara, tem uma Masterina Jungle e um Alistar aqui, velho. Com Alistar é bom esse aço aqui, mano. Mas vou tomar um counterzão é aço, por isso. Só por causa do Alistar. Seju Bardo. Pô, se os caras pegarem alguma coisa de alto ataque no... Trando Trundle top contra Yasuo? Até perguntei se é vendo que é top, mano. Vendo contra Trundle é uma maravilha. Trando contra Yasuo Ai, é, a Vayne aceitou, mano. Nossa, que merda, velho. Que merda esse Johnny top, cara. E aí, eu vou, vou pra onde, chefe? Ela vai pro top, foda-se. É. Poucas. Eu tenho TP, mano. tem nem rio. Barreira, alguma coisa. Tomar um... Tomar um bagulho aqui é osso. Caraca, não leva 2 nunca? Bardo flechou e é deu exaust, né, chat? Nossa. Ai, cara, não podia tomar isso. Eu não podia tomar isso. Caramba, level 4, velho. Os caras ficaram um tempo pra gankar assim, hein? Ficaram um tempo pra gankar nós. Vão mamar, vão mamar. Só confia no time e continua a farmar, cara. Desviei. Flash caixa e exausto mesmo ali, chat. Nossa, enfiaram. Vocês viram esse stun, velho. Bom, free Drake pra gente. Vai farmar? Senão ele vai matar. Bora. What? Na calma, relaxado, chat. Ela vai vir? Na calma, bem relaxadinho. Olha esse cara jogando, velho. Olha esse menor jogando, cara. Que incrível. Olha... Ai, mano, eu vou ter que entrar. Cara, por que, que eu fui nisso, cara? Não era pra gente ir, cara. Só vaza, chefe. Dá o W? Ai, não consegui. Nem precisou. Quanto pro combo? Aronga. Aronga. Não! Mastery! Deixa eu levar a torre, pelo menos. É Nossa. SLD Mulher TNJ Cachorro mais Inês AISLD Preteado de Foz do Iguaçu e Trubate logo desse... What? Que com porra daqui porra? Que porra de bar desse? É cara, eu vou levar essa, essa torre, mano. Não é possível, cara. Na tua mente, tia. Na tua mente, tia. gente aqui? E aí, o que eu faço? Eu for no bardo, ele vai abrir portal. Ah. Oh! Uf. Vou puxar mid. Mano, tô muito na mente essa caixa velho. Eu não tenho ult, chefe. Morri. Não. Vex, vai me dar mais snipada. Vex. Safe. Mas aí, mais aí. I'm a skewers girl. Nossa. Ele achou que ia dar win nele, chat. E aí? Eu flash? O que eu faço? Caralho, que merda, mano. Foi um por um no meu time. Porra, que flash ruim, cara. Nossa, cara. Eu deixei o máximo possível o tempo ali no ar, velho. Ai, tirou minha passiva, velho. Tá Alguém ajuda nós? Nossa. Nossa. Alistar. Quando alistar... Tomei um de trivela ali. Eu vou? Eu vou. Show. Recuou, recuou. Tem o G ainda, mano. Tudo nosso, chat. Tirei o escudão da... Da tia. No bardo. Ai! Bereca, brother. Opa! Show! Pega essa safada! Didi, chat. Joguinho tranquilinho.